башкир татар қазақ киргиз бир Бір Бір бир Икі Икі Екі Екі. үш үш үш үш дүрт дүрт төрт төрт биш биш бес беш алты алты алты алты жеті Жиді. Жеті. Жеті. Хигет. Сегіз. Сегіз. Сегіз. тоғыз тоғыз тоғыз тоғыз он он он он алла олардың һәр күҙ йәшен һөртәсәк һәм үлем қайғы, әсе тауыш ауыртыу инде булмаясақ сөнки әліккігілер өтіп кетті. Аллахы оларның һәр күз яшын сөртәчәк. Һәм үлем, қойғы, ашы тауыш, оғырту инде булмаячак. Чөнки әліккігілер өтіп кетті. Құдай олардың көздеріндегі әрбір жасты сүртіп тастайды. Енді қайтып өлім, жоқтау, зар еңіреу мен ауру болмайды. Бұрынғы жайттар құрып жоқ болды. Құдай адамдардың көзінен бардық жаштар жет. Мұндан ары өлім болбойт. Қайғы да өкірік да оору да мұрын мурункунун баары өтіп кетті.